nambi kasi yo sing sepisan gawe ati son kelaran buru iki son kepikiran

son walasi sing ono mani masih yo sing sepisan gawe ati son kelaran buru iki son kepikiran kan wong liya oh, ah, soprono soprene kali ngono mung sandiwara